Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Abdulbos kanali do'stlar. Bugungi videoroligimiz boshlashdan oldin barcha muammo problemalarni esdan chiqarib, videoda mazza qilib tomosha qilinglar. Xo'sh, bugungi videoroligimiz YouTube kanalimizdan bo'ladi. 15 ming martadan oshiq videolarimiz prosmotr bo'pti. Hammaga kattakon rahmat do'stlar. Joninglar sog' bo'lsin. Shuncha natijalarga erishdik, sizlar qo'llab turibsizlar. O'zingizlar diqqat qilinglar. Hammaga xayr, sizlar bilan Abdulbos kanali bo'ldi.